I la darrera compareixença és del senyor Adrià Alemany. Porta... No, Pau Llong. Ai, ah, sí, sí, Pau Llong Méndez, porta, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Té la paraula per un espai d'uns 10 minuts. Sí. Ara, primer de tot, gràcies per convidar-nos. Sabeu que havien de venir fa un temps, però no vam poder assistir perquè teníem un compromís des del nostre punt de vista més important amb uns companys de l'obra social i ara doncs, intentarem avui, amb aquests 10 minutets, en poca estona i tard, eh, resumir una mica les idees principals que volíem defensar avui aquí. Primer de tot, per la gent que ens estigui escoltant, vosaltres ja ho sabeu, vostès ja ho saben, perdó, eh, perquè porten tot el dia aquí, bàsicament estem parlant o intentant abordar la problemàtica de l'habitatge des de la perspectiva del consum. Nosaltres Eh, això és la primera cosa que, d'alguna manera, quan comentàvem amb els companys i companyes de la plataforma, ens sorprenia, Essencialment s'està intentant doncs, això, regular el contingut de la publicitat, eh, la informació precontractual, l'anàlisi de la solvència de la persona consumidora, etc etc. No? Fer comprensible a la persona consumidora les implicacions econòmiques de la transacció, de la hipoteca, evitar clàusules abusives, etc. Bé, nosaltres la primera reflexió que volíem fer és han passat set anys des que va esclatar aquesta problemàtica. La plataforma porta quatre anys treballant, més de quatre anys, posant sobre la taula les conseqüències nefastes econòmiques i socials d'aquesta problemàtica i ara, a 2014, el legislador comença a modificar les condicions en matèria de consum. Quan? Per posar un exemple i per posar la primera dada, el 2007 es contractaven gairebé 200.000 hipoteques a l'estat espanyol, segons dades de l'INE, i ara a 2013 se n'han contractat l'any passat 26.000. És a dir, nosaltres sabem positivament en el dia a dia que això ara mm, segurament ajudarà. Evidentment, nosaltres no estem dient que aquestes condicions en, en, en, en termes de consum no s'hagin d'abordar. Com sabeu, nosaltres, quan la majoria de persones, ja no que estan aquí, sinó de l'Estat, eh, no es tenien ni idea de què eren ni hipoteques creixents, ni inclusió de swaps, ni establiment de vals creuats, ni promoció d'hipoteques pont, ni clàusula sol. La plataforma de factors per l'hipoteca va començar a posar sobre la taula aquestes estafes sistemàtiques del poder financer contra les persones eh, usuàries, en aquest cas. Per tant, clar que pensem que s'ha de regular. El que diem és que a 2014, a aquestes alçades que estiguem regulant això, quan s'estan contractant moltes menys hipoteques, quan la majoria de gent que ja ha estat executada o desnonada o subestada està, en el millor dels casos, vivint a casa dels seus familiars i, si no, eh, vivint de lloguer, que ara estiguem afrontant això, ostres, és, eh, jo diria que és bastant patètic. És a dir, eh, quan es parla d'una certa desafecció política, suposo que té bastant a veure amb això, perquè el legislador està anant molt tard amb aquest, amb aquest tema, però molt tard. Nosaltres, la veritat és que, si els soc sincer, quan ens plantejàvem sobre la necessitat de venir avui aquí o l'altra vegada, és que teníem dubtes, perquè pensàvem, ara hem d'anar a parlar d'això? Amb tota la proposta que està portant la plataforma sobre la taula, jo no sé si s'han llegit aquest treball de la plataforma, el dossier d'emergència habitacional, eh, un dossier impecable amb propostes de caire legislatiu jurídic en l'àmbit estatal, de la competència autonòmica, local, etc. Ara hem d'estar parlant d'això? de garantir o restaurar d'alguna manera la legitimitat o la credibilitat de les entitats financeres, que al final, al fons, és el que estem fent amb aquesta modificació, que la gent pugui anar més tranquil·la a contractar una hipoteca? Bé, eh, per tant, nosaltres la idea principal és que anem tard i anem, eh, super, ho abordem el problema de forma superficial. Tard pel que els deia, el nombre d'hipoteques ha baixat significativament, moltíssim, i vostès, en aquest cas, el legislador no està oferint solucions a la immensa majoria que ara està patint el problema, ni executats, ni subestats, ni desnonats, ni gent que està de lloguer, ni gent que està ocupant pel seu compte, ni gent que està ocupant a través de l'obra social en més de 12 blocs de pisos en aquest cas, però, com intentaré demostrar després, tampoc estan oferint solucions a les persones que a partir d'ara signaran aquestes hipoteques perquè no els hi estan donant com a legislador l'oportunitat de que d'una santa vegada facin efectiu el seu dret a l'habitatge sense passar per una entitat financera, que aquest seria des del nostre punt de vista, una política forta d'habitatge i una política valenta d'habitatge. Dir-li a la gent, no, no, ja no és que a partir d'ara no haurem d'anar a afrontar ehm, les males arts i les estafes d'una entitat financera perquè nosaltres estem començant a regular que no hi hagi clàusula sol o que no hi hagi avals creuats i tal. No, no, és que vostès eh, els hi garantirem com a institució que vostè ja no és un consumidor, sinó que és un ciutadà i que el seu dret a l'habitatge ha d'estar regulat al marge de la voluntat i de les estafes de les, de les entitats financeres. En aquest sentit, ens sorprèn moltíssim que en un codi de consum, que insistim, pensem que no hauria de ser el lloc, o en aquesta llei on abordar tota aquesta problemàtica, no es parli del lloguer no hi ha cap aportació en termes de lloguer. És fantàstic, o sigui, és que és surrealista. O sigui, ens les miràvem i no, no donàvem crèdit. És a dir, eh, ara mateix patim una, una legislació en termes de lloguer, la LAU, que és una llei redactada pels bancs, la llei d'arrendaments urbanos, i aquí eh, ens és igual, que en comptes de 5 anys, ara siguin 3 anys per fer fora els, a les persones que estan vivint als habitatges, que amb només 10 dies sense pagar i la propietat pugui demanar el desnonament, també ens és igual, això no ho contemplem en aquesta llei de consum, ens és absolutament igual. Eh, Mm, que sàpiguen que la majoria de desnonaments que tenim urgents en el dia a dia dels nostres nuclis, hi ha més de 200 de la plataforma a tot l'Estat, i ara no ho sé, però crec que més de 60-70 en el Principat de Catalunya, eh, la majoria de desnonaments i de, de, de mesures urgents que hem de prendre són per persones que no poden pagar lloguer i que, a més a més, no tenim cap marge d'actuació per, per, per ajudar-los, perquè, a més a més, moltes vegades, o en, en alguns casos, fins i tot hem de... Hem de mm, Bé, no tenim marge d'actuació, no tenim tant temps, diguem, per resumir-ho, no? Per tant, ens, ens sorprèn això, recordo més, més, més mm, perjudicis d'aquesta lau, no? en qualsevol moment et poden fer fora si la propietat alega que ho necessita perquè, per un familiar eh, de primer grau, etc etc. Eh, per tant, preguntes, el Codi de Consum català no pot canviar el temps mínim de contracte de lloguer, per exemple? No es pot incorporar això, senyors? Eh, no es pot eh, regular les pujades de preus o treure supòsits inútils on et poden fer fora a la primera de canvi? I el més important, i tornant al tema de les hipoteques, eh, no es pot contenir la principal demanda de les plataformes d'afectats per l'hipoteca, que és la dació en pagament? Perquè estem d'acord amb, el, amb el compareixent anterior, que no és la solució absoluta, perquè moltíssimes vegades amb la dació el que, el que, el que tenim és una pèrdua d'habitatge i hem de seguir garantint el dret a l'habitatge. Però bueno, és un primer pas si va acompanyada d'una política forta d'habitatge, com el que estava dient abans, però és que ni això. És que ni això. És que en aquest cas no és eh, eh, superficial, no és epifanom... O sigui, no, no, no, és com... Bueno, és que anem una mica tard. No, no, és que estem a 2014 i estem regulant en termes de consum els, eh, els crèdits hipotecaris, senyors. L'any passat, eh, aquí ho tinc, primer semestre de 2013, rècord de llançaments o entregues, 19.567 a l'Estat, 79% d'habitatge habitual, per cert, que els companys del... Bueno, companys, els senyors del Partit Popular deien que la majoria de casos no eren d'habitatge habitual, 80, 79% al cas l'any passat. El mateix any que els cinc eh, principals bancs espanyols, Santander, BBVA, eh, Popular, CaixaBank i Sabadell, declaren un benefici net de 7.674 milions d'euros. De veritat que el dret a l'habitatge l'hem de seguir regalant o, hem de deixar l'hem de cedir d'alguna manera a que el facin possible o el garanteixin aquesta gent? La gent que està fent fora la gent de casa seves a la vegada que està declarant un benefici net de més de 7.000 milions, de veritat que això és el que el legislador català és capaç de fer? Eh, per tant, tard. Superficialment, per què? Com els deia, no s'aborda la problemàtica en claus de drets fonamentals i es fa pivotar sobre la solució que nosaltres fa molt de temps que estem reclamant, les tres propostes marc que vostès saben d'acció en pagament, però també mesures de lloguer social generalitzades i moratòria en els desnonaments s'obvia la necessitat de fer una política pròpia forta en termes d'habitatge, quan les condicions objectives són més eh, possibles que mai per fer-ho i més propícies. Contràriament, s'especula, com hem vist en el, en el govern català, amb la venda d'habitatge públic. S'ha especulat en els darrers mesos amb que aquests 14.000 mm, pisos públics de la Generalitat es puguin vendre. Eh, la veritat és que és, és al·lucinant. Um, en lloc de garantir que almenys un percentatge dels habitatges buits de la Sareb passin a mans de l'administració, es segueix relegant l'efectivitat del dret a l'habitatge, com deia abans, al sistema financer. Després matitzaré això, perquè hi vam tenir una notícia que és que hi havia eh, o si volen ho comento ara, que hi havia uns 600 pisos que segurament s'entregarien de la Sareb a la Generalitat de Catalunya, etc. Voldríem recordar, o no volíem deixar de recordar, que la llei 9 barra 2011, coneguda com la llei Òmnibus, va erradicar la possibilitat de que es pogués expropiar temporalment l'ús de fruit dels habitatges injustament desocupats. Per tant, si la Generalitat de Catalunya no s'hagués eh, lligat de mans i peus per no poder expropiar habitatges buits, ara no hauríem d'estar pidolant a la Sareb que faci el que hauria de fer legítimament i de deure, que és que amb aquests 15.000 habitatges buits que té a Catalunya, una part substancial, si no tots, passin a engrandir un parc públic de lloguer social per les centenars i centenars i milers i milers de famílies que ho necessiten. No els hauríem de pidular, no hauríem de sortir dient no, oh, quina victòria, tenim 600 pisos, que encara hem de saber en quines condicions els tindrem, en quines condicions de mercat, que això és l'altre, perquè pisos públics en aquest, en aquest país n'hi han, però estan en uns preus inabastables també, que això seria un altre debat. No hauríem d'estar pidulant si no ens haguéssim... Eh, si no haguéssim perdut aquesta potestat de poder expropiar pisos buits. Però quan hi ha hagut possibilitats de fer polítiques d'habitatge públiques valentes, hem renunciat a fer-ho. Hem renunciat a fer-ho i ara ens, ens, ens dediquem només a dir no, no, seguim deixant que siguin els bancs i les entitats financeres les, el, aquelles entitats eh, que regulin el dret a l'habitatge. Nosaltres no fem cap política d'habitatge forta i esperem que les coses eh, tornin a la normalitat recuperant o restablint aquesta credibilitat perduda. No? Eh, al marge, una puntualització. Aquestes 600, aquests 600 habitatges suposo que ningú se li escapa, que són una victòria de la mobilització i de la PA a través d'aquestes mocions que s'han presentat a, to a tots els ajuntaments per penalitzar l'habitatge buit i també a través de l'obra social i de les ocupacions massives, perquè clar, hi ha moltes ciutats que hi ha dos o tres blocs de pisos ocupats, suposo que la Sareb és conscient que si segueix amb aquesta política doncs, li ocuparem tots els pisos que faci falta a tot el país. Per tant, eh, què menys que entregar aquesta petita xocolata al lloro i entregar aquests 600 pisos. Eh, insisteixo, de forma totalment insuficient. Estic fora de temps ja o què? Vaja. Eh, bueno, doncs tinc bastantes més coses, però bueno, com que anem tard... en tot cas, no, no, intentaré anar, anar per feina. Ui, perdó. Intentaré anar, anar per feina. La idea principal, per tant, des del nostre punt de vista, és que modificar aquesta llei avui és fer la manicura un leprós. Quan milers de, de famílies es veuen empeses a ocupar pisos buits desemparats per les administracions i només emparats per l'organització de les PAS, arreu del territori, vostès ara venen a garantir el consum en unes condicions mínimament raonables de productes financers. Encara haurem d'estar agraïts perquè les entitats no ens col·loquin estafes sonades vinculades a les hipoteques com les que he anomenat al principi. Altra vegada, ni política pública d'habitatge, ni potenciació del lloguer, ni exigència a les entitats que paguin les responsabilitats pel genocidi econòmic i social al que ens han portat i que han provocat, ni dació en pagament. Rentar-los la cara i seguir esperant. Això és l'únic que ens estan plantejant. Per tant, en definitiva això, el legislador va tard i malament, reiterar que fins i tot teníem dubtes de si era necessari venir aquí perquè el que s'està plantejant és tan minso i tan poc efectiu que ens semblava i que va tan poc en la línia del que estàvem plantejant en termes de solucions que ens pensaven que era, podia ser fins i tot avalar aquesta estratègia del legislador que no compartim i insistir en la recomanació de que es en aquest dossier eh, la plataforma d'afectats per l'hipoteca ha anat no mesos, anys, sempre per davant del legislador català i espanyol en tot el que hem plantejat, especialment també en la lluita de carrer que hem plantejat, desobedient, eh, que ens ha portat problemes en termes legals però que ens és absolutament igual, segui, la seguirem mantenint, aquest compromís, per tant, abans d'intentar escometre, abans d'intentar establir una modificació legal que serveixi per alguna cosa, si us plau, llegeixin aquest informe fet per persones que porten anys parlant amb persones afectades, treballant amb persones afectades, vinculant-se amb persones afectades de forma eh, activa eh, setmana rere setmana i després jo crec que podran intentar eh, modificar de forma valenta la situació legislativa en el marc català perquè hi ha marge. Nosaltres intentem creure o volem creure que hi ha marge per fer-ho. Eh, M'he deixat algunes coses, suposo que en el torn de preguntes a eh, de respostes podré afegir-les. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. gràcies. Ara tindrà el compareixent temps de resposta doncs en principi era entre 5 i 7 minuts, doncs en tindrà, si volen, té 10, eh? però després ja haurem de finalitzar. Molt bé, ara suposo que puc comentar... El... I que transcorreixi en els... Molt bé. Eh? el... Eh, abans de res, el comentari que feia no, crec que no era baladí. O sigui, jo, eh, la plataforma Afectats per la Hipoteca, que insisteixo, represento perfecte, o sigui, represento, perquè el senyor del PP ha vingut a posar en dubte si estava fent posicionaments que no representaven la plataforma. No tingui cap dubte vostè que estic representant amb el que diga la plataforma eh, ens presentem com una gent que sistemàticament ha presentat iniciatives no mesos, sinó amb anys d'antelació al legislador. I venim aquí i se'ns donen 10 minuts i jo vinc aquí en representació de la plataforma que se'n facin preguntes, no escoltar mítings de 10 minuts de les persones que ja estan sistemàticament davant de la tril i davant de la premsa fent declaracions. Jo, si vostè té dubtes del que nosaltres presentem, pregunti-les. Disculpi per haver-lo tallat, si no, disculpi si no es procedeix, però clar, com que s'ha dit que a les 4 més o menys hem d'estar i hem tingut poca estona, doncs si a més a més hem d'estar escoltant 10 minuts de cada una de les persones que ha de preguntar, en lloc de preguntar el que fan són mítings, doncs no em sembla de rebut, o com a mínim no és el que nosaltres veníem a fer avui aquí. Començo eh, amb algunes de les preguntes. Els, eh, disculpi que no em sé algun dels noms. El, eh, el d'Esquerra Republicana. Eh, clar, vostè, vostès comenten, és que vostès han vingut a fer una esmena a la totalitat, però del que hem vingut a parlar avui, parlem-ne. No, és que presentar una esmena a la totalitat vol dir això. Vol dir que de tot el que he parlat, no, no vull centrar-me, precisament si tenim 10 minuts, no vull centrar-me en la lletra petita de si la mediació, que ja en parlaré, perquè jo penso que mediació és una falsa paraula. Es medir entre, entre iguals. Què vol dir que hi hagi mediació entre un banc i una persona afectada que, que és completament vulnerable, que ha sigut eh, eh, estafada, que se l'ha tractat malament, que en el moment en què ha deixat de pagar quotes hipotecàries se l'ha trucat, se l'ha amenaçat a casa? Quina mediació hi cap aquí? Aquí només cap un legislador valent que sàpiga qui és el responsable de la situació i penalitzi aquesta, aquestes entitats financeres. I això és una política forta. De què estan servint les mediacions, que estic d'acord, són també una herència del govern anterior, si es vol, però de què estan servint aquestes mediacions a través d'Ofideute? S'estan solucionant casos? No. Els casos els està solucionant la plataforma ocupant entitats, com hem fet aquesta setmana, un munt de vegades, com ha fet la Pavadia, ocupant les 4 o 5 dies, perquè això demostra que no hi ha una lluita entre iguals, hi ha una lluita entre el capital i les classes treballadores i les, la gent que no té res en aquest, en aquest país, que si no s'organitza i no s'uneix no, pot, no pot fer front i no li serveix de res una mediació de l'administració. Per tant, és que no vull parlar de la mediació, vull parlar de què s'ha d'afegir en aquesta aquesta llei de consum perquè realment garanteixi no un dret d'un consumidor, sinó un dret d'un ciutadà. És que ho estem afrontant així. Una persona, per garantir els seus drets de ciutadania, en aquest cas l'habitatge, ha d'anar a una entitat financera com si fos un consumidor. No, senyors, és que no està comprant un iPhone una persona quan va a una casa, està comprant un bé immoble que li ha de durar tota la vida. Per tant, és que estem afrontant les coses malament. Jo, si aquí en aquests 10 minuts no fes una esmena a la totalitat, estaria faltant el relat del que és el nostre moviment i el que estem defensant. Estem, pensem que estan fent les coses malament, tard i de forma insuficient i superficial. Per tant, no m'entretindrem amb, amb aquestes coses. El tema de la transparència. Molt bé, estic d'acord amb la compareixent anterior. Hi ha molta transparència, hi haurà molts fulls ara en els, crèdits en els contractes hipotecaris que garantiran moltíssimes coses. Passarà això que les persones no s'ho llegiran, perquè tindran 200 pàgines al davant i l'administració, la manera de garantir el dret a l'habitatge serà que ara hi hagi molts més fulls en el contracte hipotecari perquè la gent se'ls hagi de llegir més detingudament i, i, i, això, i ja està, però sense tenir en compte que la garantia de que puguin fer efectiu el dret a l'habitatge no torna a passar perquè cedeixi a les entitats entitats la potestat per, per regular aquest dret, sinó que han de ser les administracions? Això és el que vull dir. En relació, barrejo preguntes, però en relació al tema de l'expropiació. Jo, no vull entrar en, jo no estic aquí per entrar en picabaralles polítiques sobre si ho va fer l'altre govern o no. Estic representant la plataforma Afectes per la Hipoteca. Si l'altre govern no ho va fer i ho podia fer, no ho sé, no, m'és igual. Nosaltres el que diem és que en una situació on hi ha una entitat eh, que és la Sareb, amb 45% de diner públic, que s'ha adjudicat, en el cas de Catalunya, 15.000 habitatges buits amb diners públics, 45% de diners públics de les nostres butxaques, l'expropiació és un dret, un dret i un deure de l'administració. Aquests pisos són nostres. I són nostres amb un... perquè s'ha de fer compatible amb una, una exigència sagnant de la població, que és que la gent s'està quedant al carrer. Llavors, és que m'és igual si ho va fer l'anterior govern, ens és igual si ho fa, si ho fa aquest, però s'ha de fer. I en lloc de fer això, que tampoc és una mesura tan dràstica, estem parlant de pisos buits que s'estan malmetent, que estan portant problemes a les comunitats de veïns, que fins i tot tenim sentències judicials en el cas de Sabadell de jutges que diuen no, no, és que aquest desallotjament que m'està demanant vostè del bloc de la PA de Sabadell no li concedirem perquè vostès, gent de la Sareb, no estan fent efectiu la funció social d'aquest bloc i en canvi aquestes persones les deixaríem al carrer. S'estan enduent revessos judicials, la Sareb i les entitats financeres, i mentre el legislador què fa? Això, mentre, mentre els jutges estan tenint una actitud una mica més valenta i estan posant el problema real sobre la taula, el legislador està legislant en termes de consum de crèdits hipotecaris, per l'amor de Déu, quan l'any passat es van signar 20.000 hipoteques i el 2007 se'n signaven 200.000. És que, és que no, no sé com dir-ho. És clar que és una esmena a la totalitat. És que no podem fer una altra cosa. Estem fent el pena. Eh ja no se'n soc. Eh, transparència, mediació, més o menys ho he comentat. Aquest 30% que, que comentava el senyor d'Esquerra Republicana, sí, efectivament, facin números, 600 de 15.000, quin percentatge és? És irrisori, és vergonyós. I ara, a veure quanta estona estem aguantant per part de l'establishment i per part de les entitats financeres i per part de la Sareb i per part del govern, floretes o eh, no, destaparem tots ampolles de cava perquè hi ha 600 pisos eh, de l'administració, home, per favor. Eh, més o menys no tinc res més a dir perquè no vull entrar al detall d'aquestes coses, insisteixo, mm, i perquè no tinc temps, prefereixo que quedi clara la posició de màxims i d'esmena a la totalitat d'aquesta aquesta eh, llei, més que entrar en qüestions concretes, eh, com les que he dit, no som consumidors, som ciutadans, no necessitem una mediació, tal i com estan les coses, necessitem organitzacions de lluita que defensin els nostres interessos davant dels banquers i davant del capital. I constatem que les administracions públiques i el legislador català no està fent res per ajudar-nos. Doncs molt bé, el legislador català, si no fa res per ajudar-nos en un conflicte desigual, el que s'està posant és al, costat de les entitats financeres i li està rentant la cara a les entitats financeres, perquè quin, quin missatge estem transmetent a la ciutadania ara? Que vostè pot anar a signar una hipoteca i tindrà tots els drets garantits. Mirin, senyors, eh, és especialment eh, la frase article 262-1, mm, els prestamistes o intermediaris de crèdit, és a dir, els bancs, han d'actuar honestament, professionalment i en el millor interès de les persones consumidores. Algú en aquest país es creu que els bancs actuen així? que la funció d'un banc és actuar així, en benefici de les persones consumidores, o, o el que persegueix un banc i els seus accionistes és fer diners i punt a una entitat que per definició estructuralment està pensada per fer diners, li hem de relegar el dret a l'habitatge? que es faci efectiu el dret a l'habitatge a partir dels bancs, això és tot el que pot fer el legislador? Jo no, no, no tinc res més a comentar. I una última, un últim comentari al senyor del PP. Jo crec que davant de les, la campanya de difamació que hem patit com a plataforma de part del PP, que se'ns ha dit filoterroristes, que se'ns ha portat als tribunals per accions de desobediència completament pacífica, eh, que nosaltres tinguem la honestedat, no sé com dir-ho, de contestar les preguntes i d'estar aquí tranquil·lament i, i, i sense interrompre'l, jo crec que ja és molt més del que es mereixen. Perquè persones que han fet i que han portat aquesta lluita, que ara vostè eh, bueno, reconeix no, la vàlua del que hem fet i tal, nosaltres hem estat perseguits políticament i mediàticament per fer el que estem fent, pel seu partit, per tant, una mica de coherència. Com vol que jo no eh, comparegui de forma tranquil·la i reposada davant de les seves preguntes? I, a més a més, davant de la, de la, del fet de que vostè estigui fent un míting davant de la plataforma Afectats per la Hipoteca en un moment en el que jo hauria de compareixer a respondre a les seves preguntes. Ja n'hem vist prous de mítings. Ja hem sigut prou objectes de campanyes difamatòries, de persones que se les ha volgut incriminar i, i, i perseguint processos penals per haver-se concentrat pacíficament davant de, de les cases de la gent per fer efectiu un dret que és constitucional i és bàsic. Per tant, eh, Cregui'm que crec que no només represento sense cap fissura a la plataforma d'efectes per la hipoteca, sinó que he estat especialment ponderat des del meu punt de vista. Bé, moltes gràcies eh, per la seva compareixença i eh, els portaveus